Kaixo de nahi, ni urtzi naiz game irauntxeatik, eta, bueno, e, Polymorph Games e, eh, estudio eh, kanadiarrak atera berri duen, e, bueno, atera berri duen, alfa bati buruz, jokua udazkenean e, argitaratuko dute, ba, itzei nahi dizuet, zen e, azken aldian honekin egon gara lanean e, game eta, bueno, ba, euskeratu du azkenean, ez da, ikusten duzue, e, alfa 0 b 0 00 hirua dela eta bueno, da honek euskeraz dago, baina e, zenbait hitz adibidez, bueno, hemen ikusten dudan doiketak eta horrelakoak ba ez dira oso zuzenak, ez da? Adibidez, ba, bueno, hemen ezarpenak edo bestelako bat beharko luke, ba, normalean eh softwarearekin erabiltzen direnak. Bueno, pixka aterak dizu dizuet, eh, Joku berri bat aziz e, eh, Nolakoa den, ez da? E, eh, ia ba, kargatzen den Eta, bueno, ongi etorri, Foundation Alfara Kaixo jauna, ongi etorri, bla bla bla bla Bueno, hemen laguntza bat edo adierazten dugu bueno, jauna edo jauntxoa izango gara e, eh, Erd badakizue, erdi denboretan dago girotuta bideojoko hau eta bueno, erriska bat e, sortu beharko dugula. Erdiaroko erriska bat bere herritar, e, klero, gazteluko noblezia eta jautxoekin eta hori. Ba, bueno, jarraituko dugu Bueno, hemen esaten dugu kamera mugitzeko. Bai, oso ondo. Aurrera, bueno, gain lurren bat erosi beharko dugu ia zein erosko hau pixkat bastartuko dugu ba, zera asko ikusi ditut tutorial asko interneten eta gehienak eh, inguru hau aukeratzen dute hemen goian gaztelu bat eraikitzeko eta men ikusten dituzue e, basoko frituak edo daudela harriak ere bai e, eh, zuaizka edo pinudia handi bat ba, leku egokia da eta gainera doaini da mm, hau ez da oso ondo itzulita zorgetara baina bueno. bueno, ari naiz ja akatsu batzuk ikusten eh? E, itzulpenetan, oie joango gara argitaratu joko aur, argitaratu aurretik e, zuzentzen. Ia ba, horrengo pausua... Bai, eregitzen hasiko gara. Eta hemen, udaletxea edo herriaren erdigunea. Aukeratuko du No, ba, ni pentsatzen dudana da, hemen ipiniko dudala. Gero hemen mehatzeak eta ustiapen eremu bat jarriko dut. Eta gero herria honan zabalduko dut. Eta noblezia hemen gora eta hemen gaztelua. Bale. Agutxe ba, gara bera herriaren... Ba, ...hemen gerora zentroa... ...elberdik gure hau izango da hemen txek. Bale, lehen emisioa bete dugu, udaletxe eraikitzea ikitzea. Eta... Hortik aziko gara. Ia. Bueno, ikusi zu baitare, eh, gauza desberdinak eh, desblokeatu ditugula. Biltegia edo biltzeko txabola, bueno, egurrazko kampamentua, eh, putzua zerrategia, bueno, egurra biltzen hasteko mm, mentxe Eta lehenengoa eraikitzailea izango da. Vale. Ondoren definituko du bizitokia edo hirigunea zin izango den. Hemen ikusten duzu, aukeratzen da eh, brotxa bat edo, pintzel bat. Eta zuk marrasten duzu bereik etxeak eraikitzen azteko erdigunea zein, edo bizitokia Da. Ahora tengo hasiko gara así que ahora... Me he rico plaza, también así hasiko dira a Chequer X. eta jarraian Bueno. A Bat. que está de Arturo Bai, harria hemen dago, arro... Arrobiko gizan batzuk egin goitu. Arrina... Ikusten Kusten duzu mesela, en... Bideak adibidez... En... Pertsonaiak mugitzen diren lekuan egiten hasten dira gala. bakarrik era organikoan edo sortzen dira. Bueno, zerrategi bat ere, bueno, beste ere egitzaile bat, ipiniko dut, izango zara. Eta... Zerrategi bat jarriko dut... Hemen. Bueno, gero... Hau biratu daiteke... Sarrera... Alde honetan dut. pues tenemos Industria, UNEA, Mendagola. Bueno. Así que ahora vaso a un es que acá también le pueden Herría Muñón en contra Erekitzen Asís. Vale. Eta zelari bat bai, Beste bat Hau izango dira baso amosten aziko ditunak Aizkora ba, hartuko dute eta eh, Lanerako prestatzen, egurra jostetzen ari nahiz, bai Bikain Bueno, guzti hau dagoneko ari gara ikusten Piskanaka, paso, paso egin dut, zortea, oso ondo. Ah, karo. E, eh, argina hor dago, baina ez diot esan argia nondi jaso behar duen, hori ere. Era uzketa bomba izan da. Hori da, ez? Eremua markatu dudan hasi da lanean, eta gero eh, ah, biltzaileak eta zizki biltzeko txabola gero gintxe eta biltzaile bat eta bi ba, hauek herriaren zate eh, janaria bilduko dute hasieran. Bueno, ikusten zuen, eh? Lehen nabiziko kalea, ben? Bai? Eta badiru di bigarren hausi izango dela. Hainik ez dute txerik eraiki, break. Bueno, ja material bat biluta dagoenean eta... ikusten dutenean posile dutela etxeak, eh, bueno, etxe ere egitzea, hasiko dira inguruan. Jartzen, bueno, bitartean, Baita, herrian herrien Jarriko dut horrela, gero, ona zabalduko da plaza putzua Horrela egurra bat dukagu, harria bai, janari ere bai, eta hurra ere bai Adibidez orain txe bertan, hemen ikusten da, ze behar dituzten, ezta Baiak, nik, frutuak edo, bai, basoko frutuak, eta eta ura putzue iturria ere egitzen denea ba, bueno, asetuko zaie ura denitzea ah, eta noski Itzaliak ez dauka erauzte Hau ere Lanerako gunea izango da Oso ondo Bueno, ikusten duzu, eh? Gero ikaragarria da Jokuak dituren Grafikoa marrazki dizuna erantzeko eh, dira, baina azkenean oso oso da. perria. Banyak. Mhm. este Ea, beste Ducado oraindik. Izan da, zerrategia daukagu bil... Ah, biltegi bat falta zaigu. Biltegi epiniko terriko plaza... Hortxe. Biltegia beharrezko da merkataritza martxan jartzeko. Langile hauek biltzen dutena, bueno, ikusi duzu, eh? material hartu du, harriak hartu ditu, Indabizi egurra eraman du, egurrarekin egitura osatu du, gero harriak eh, hartu ditu Eta horrekin falta dena Ere du, bueno, benin beste lau falta zaio Berriz, segurazki, berriz da dauna jarriak hartuko ditut eta bere etxea, no, ez, hau zerrategia da, ez da, bai, bai hori da, zerrategia ere, egiten bukatuko da, hor dator, barri segut aski balideak, eh, ere egiten ari, hori da, Eta zerrategiak hori da, egurra, hola kartzen ditu, eta, ez, holak sortzen ditu, el truquean. Muy bien. Bueno, esta es... Era malea. Hori da. Muteiko jabe izan zen. Hauek eh, normalean la falta den lekuan batetik bestera eramatu dute. Bueno, orain herria ez da penetan dago, eta ez da dena oso gertu dago, baina beste lur zati edo beste ere muga dukazunean, ba, komeni garri izaten da, biltegi bat baino gehiago izatea, hemen, demagun hemen, etxe batzu baldin badu de, hemen goga honetara, ba, materiala ez bada iristen, ba, ba postasuna jizten ez denelako, postasuna <laughs> zero dauta Hau, alik eta azkarren handitu du duzu, bestela, jendea erritik alde egiten azten da. Rodia... Mhm. Eta... Baia, merkatu, baia, ez da bit. Ibas, fruta, tegia, edo fruta den da, edo jarriko nuke. Herriko plaza Hortxe oh, da gitu Eraiki jaunaren etxea Bueno, hau du Jauregi bate Eraikitza misio hau Horendik ez daukat eh, desblokeatuta jaunaren etxea erekitzeko ezer, baina baina hemen pixkan eta gertuko zaitu Ardiak, eulea, hau da gerora arropare beharko dute hau da artilea lortzen da, gero arropa egiteko, arropa merkatu asaltzeko pixkanak Allora ti questo sono vecchi. Ah, mi Yes. No, è fuori. Ah, mi torna a vedere chi ci va. Beh, arriva verso più. Eh, va, piscana, piscana, piscana. mundu guztia lanean jartzen da Eta ezen bat ditan postezun handiagoa egon Menegunak Azkarra dago dira eta Horrekin ba, inmigrazioa Albidezen da, eta inmigrazioa ekin ba Jende berri atortzen da herria Horain arti ikusi duan agati Inorrez da Jaiotzen herria Guztiak kapotik etortzen dira Denak inmigrantek eskuetatu merkataritza bidea. Ah, hori da. Hemen, merkataritzan, desblokatu merkataritza bidea konentzako. Hogei olekin merkataritza desblokeatuko dut honekin, bat kanbotik eh, materiala, erramentak erosi halko ditut. Zerratzen ez da bila. Horren, eh? ah, zu... Eta izango, eramailea, bendik. Olik ez badukau, nola ere egiteko du ba. bai, txirik ere ez Ja, bai, bai, bai, Arri batzuk, hartuko ditu Bale, hau hazi dai Oso Arri abi ditu Zidurazki, eh, nola da, hama Bai Zutza hau ez, ura nahiko du, hori da, beteta. Bueno, ikusten zu, postasuna, jendea, ura edate dator. <laughs> hori da. Horrekin postasuna egotzen, Oso Eta egunak ere jetxi da. Horretako bat, biltzen jarri berrean, eh, merkatzen la No sé, le pasa ahí. Has matado a gusto, cabrón. Has cargado el cerco de agenda, tal. egin egin egin egin egin izango dutela, egurra beira. Men, lehenengoa, etxea eraikitzeko. Prestatu dena. Lehenengo... Lehenengo etxea. Horri jo. <laughs> eh, bueltan, bueltan dituzte, etxeak. Eta zei egun barro, Lenin o inmigración. Bueno, pues esto es una asco así. Línea de hecha, falta que salga. Baña. No corre a nosotros, se ve tetado. Ostras, son negros, que. Echea, arropa, falta falta se Bueno, es que me está,

ezu nahi piniko dut Dira falta zaitea, eulea izango da... Berreunekin Ah, pixka ditxaron da du Ah, baina, baina gotxe Sofi eta Karl bizidean hemen Eta bigarrena Bueno, bueno, marchan da Lago gumbarru,

Aquí ah, a Jeremy y Costuna serenosua no estoy en por si no estoy qué es, nadie ah, es autista claro, no te sé autista ah, bueno, ya nadie va eso la la ropa dirudik ez dauk hau, itxu nahi mehar. Baina nik ardien txaldeare edo txabolare ez sortu. Oh, pixkanak. Ia ba. Bueno, orokorra, ondia ba. Eguma barru Herritar berriak izan ditu Bueno, ikusten zuen, ze, eh, bolita Bideak ereki dira ya Bien, suitza moztu dituzte Bueno, gaukatu pixka bat da nik gero hau ekin duko ditut, hau eta hau Zer, nik lekoa soberan dago Hau duen egite arte eh, Lehen, bi herritarrak Ea non batu zen Urrutu diketortzen dira normalen Zer, dut, vamos saber o que. Vestido de custa. Ah, vem, vem, <laughs> Bueno, de Esta berrirako es que que seguranski hartzaina izango la. ropa verde. verde, vaya la vaya. itxarra harria ekartzen ari da. Ba, alare ondo, eh? Iruditen esortzi... Oso balio nahi.

E bost, bost, hasi. Zena korrika da, amar. Bost Hala, Ah, leizta retorko da norbait hemendik. Arropa azeteta eta... Diru truke noski. da. partida hau ez dut luzatu nahi, baina Men ikusten duzu, bai mendo etxe bizitzaren berritzean ba. Denbora aurrera doan bezala, ba, etxe bizitzak ere hobetzen Azten dira, herritarrak gustora baude, noski Hortzen ba, dira, hartzen izkiot hemen eh, Edapen txikiak eh, Arrizko, bueno Aztozko teleatu dunak izan behar ema arrizko teleatua edo jartzen eta piskanaka piskanaka Iria ere hobetzen joaten dira. Horretarako, kontua da berei gustora edukitzen. Berei gustora baldin baduzkazu, erekiko dituzte zupesanako lekuan e, eh, txeak, eh, behar dutenaren bila joango dira, eta hori da jokuaren e, funtsa, Suposatzen dut, gero, Eliza eta gaztelua eregitzen ere, ba, e, eh, kleroa edo noblezia ere sortzen da. Baina ez dut, horrengo alfa honetan mitzat ez dut, e, probatzerik izan. E, jende klase hori edo mota hori e, nola eduki kontentu. Bueno, egi esateko, ez dut ikusi erritar normaletatik aparte, bestelako eh, Noble noblesse edo klerorik ah, apaisik eta ez dut ikusi oraindik ez dakit garatuko duten ez. Bera, lehen, hau da merkataria. Etorreko da ona. Ah, edo herriti pasada. Herriti pasada. Ez ¿Eh? ¿Este da egon truperik. Ai! ez dut aktio, ez dut onartu eh, arropa biltegian. Ez badukazu irekita mer, eh, balia jasotzeko, ez da gelditzen. Kaka, urren horako. Bale, eskolariak ez dauka nun mostu. Orduan. Hau, eskuneko bote dekin zenu Ez da guztia pengune bat izango. I will be Nicholas. lau denbora aurreratu dezakezu. Bueno, azkartu dut esan da. Horre daukan arriskoarekin, eh? Ba, konturatzerako jendea triste jartzen ez da eta askotan ez dakizu zerratu. Bueno, beste bi herritar gehiago. Ja, matxa normalekin dut. <clears throat> Ni ardien etxaldea bingo zer egitzen dut eta... Dena dauzka lanean. Bai, Hemen ere, etxe ere eta... Arrupa behar dira. gero hemen ikusten duzu bizitokia marrasterak orduan gune batzuk berdeago daudela bestea baina. gune honek esan nahi du zenbat erakargarritasuna daukan etxe bat erikitzeko, orduan adibidez, hau marrastuko banu eta utziko bani hemen etxe bat erekitzen segurenik segituan eregiko lukete hemen hau marraztuta berriz, ba, zerbait jarri berko nuke, industria edo zerbait ere kargarria elizaren bat edo ba, jende hemen bere etxea erakitzen ikitzen azteko. Hemen gozau. Hemen gozau. Hemen gozau. Hemen Hemen ere, Hemen salce a medulako. Bueno, menos Visi la bombería. gustatzen badu Gusten eh, Zuzenean Eta Bona, hemen dator, merkataria Bona, horrein gohan bilte egiti pasako zara ezta Arropa pixka bat utzita Diru abadukagu es para mueres. Sí, pasa. Mañana... ziurrazki eulearen etxea no, txabola ereki arte ezin izango dut arroparik erosi pero sí, me interesa. Ali ahora y chiarte. Bost. Esto cat. Inventario. Está ¿eh? está ahí va. Bueno, esto no sé. Es porque ha dudado a la jauna en el chia, eh. dauka eh, Erza berezi gordan itxeren godut Lurra hau erosi eta Hemen ereki arte Hena izaziko hemen Hemen jartzen zekerora bota eraitxi egin beharko dut Hemen gora igual izateko Eta abiztu nahi Balia bideak alperri gaztetzea ez dago inongo denbora edo eperik orduan gero ikusten duzu, gauzak falta direla behin jokoan, eh? hemen beira eta gauzak ematen dizkizu jaunaren etxe egitea batik eh? hau ustak izero den gizonezko bat errege bat edo hor dagoela sari bezala baina eta izero den echarlo. Ya. Bat Arriba sortu. Sortu. Sortu, sortu. Tira, es pasatu. <laughs> Venga, ardi gehiago. también geldi. Hortxe. Nahiko ardi. Hortxe ardiak. Gari mugitu itu ay dira Ara. Bueno, ikusten duzu, eh? Herri hasi da pixkanaka, horrontz mugitzen. Kusa li zango dugu. Eh, Dezia herritasun gehiago zan. Hori da. Manko hortasuna. Hau, da, baserri bat edo ereki behar baldin baduzu, zein lur diren emankorrenak. Garia aztekoa burdin minerala burdin minerala berra dut batak burdin minerala batak oi oi oi ez da ino baina joan berko dan burdin egin bila eh, men pentsa zenbat lur erosi behar ditudan burdin en este vato. me gusta ver tu ahora. Wait, eso me quedo de... Başlan Vale. Eso no. Vale. esta Eta eskolaria berriz ere gelitu da. Non moztu ez dakila. Bueno. Urrengo zatia... Hau izan da. Hau eta hau. quoi. Egur guztiak. Maske, egurrik ez du bildu eta ordan hau geldiri daude. Gero joko honek ona dauka. Hora ah. indik ez du desblokeatu, Baina... Do, etxalde bat duka, bueno, baso zainaren etxaldea edo da. Eta horrek zuetza eh, landatu balditu. Han ondo hau, eh. Bestela etengabe lurrak erosten eh, jardun beharko nuke eh, ba, basoa guztiatu alizateko. Zaten, ikusten dut. Aizerreta, okindegia. Hoi merkatu da Bai, goza bada, okindegia, hemen e, eh, okindegia obradorea izan litzateko hori egiten da, eta gero hemen hau ere okindegia da, baina hemen eh, saldu egiten da. Aurreko batean gaztelaniazko asko jokatu den eta... Eh, panaderia, panaderia zen eta... Etzen egin hau ditza zertzen. Bueno, dana danean. Eta, ahi jetxi zait. Ostasuna pasatzen da. Arropa falta zait. Zer. Ia da. Ia da, bingo batik. Bila, bila, bila, no jarriko zut ez dut. pasamos ten el Arriba, verdito, arriba.

already uses it. eskolari gehiago gara ditute. Biekin bakarrik osatzen aurra hemen ez dut onartzen ordan noski hori da gazoa eurgila onain etortzen dela materiala uste hemen alboan biltegi edukita desastre zidanen materiala biltzen. Oso, nola bai. Eta nahiko zentruan dagoenez, ba, bueno. Hori hona. Demora gutxiago, gozak egiteko. Hori bai. Oso, hona. Ah, eta merkatka, eta merkatuan ere, eh, merkataritzen ere, arria sal... Arria... Arria esan dira. Arria berrogei Tamarreti gora, saldo Adibidez eta eh, Olak Ere Hemen falta da Eskuz hartzeko, bana emanen joan beharrean

sale del Oso no. Bueno, pixkan pues akabago aurrera. Ia herria zabaltzen den nada. Hola, hola, hola, dela emintxe jarriko dut. Hala xe. Bide hori aproitzatuz. No, bada di, antibiruzak ere saltatu dela. Zainz ba horren partia txarra bota. Botatzen ari. Bizlo falta zait. falta Bueno, hasiera pixka bat eh, beti da ah, zaitxiagoa, ez da? Baina ikusten duzu, en... Eh, larri, larri ere naiz ari pasatzen nia, horrein gau. Ia naiz? Larria ba, hau hau dena dago. Eman erraminta bat zu bintzat. Hore egitzeko. Ba, ah, bai! Horri joa! Eh. <laughs> Opa! Oh, behitu ez ema Orain Horrein bai. Ez dira nintzagoa merkataritza irikitzea behar beharrezkoa bestela. Claro, dio falta cosita ya, ni vale. Hay que Zenbat langabetu dena lanian. Ze falta da, arropa eta etxea. Arropa eta etxea. Arrotza gire, arropa eta etxea. Animo, tia, venga. kasu honetan, emakun ezko. ez dakazu. ez da. Bai, bada olekoa. Zer kristo, eh. Ez, mm. ez, Bai, lehen baso berritzea. Kristen, hau da... Basoa... Berriz, eh, Handitu nahi duzunean, edo, bueno, desagertuta baldin gau duzu, ba. Ba, paso zain jala ondartiko mm, Ia ba ah, bueno, bi lan gabetu vale, Bi horiek, kiniko ditut eh. Hemen eh, eh. Arropa Sortuko du Eta gero merkatua ipina da dugu eta merkatu hemen izkina honetan egin dugu alde behira hola Bi etxe hauen artean Hori da, nintxe lekutxo altan dut merkatu bat, eta uste baduka gala, Bidu ere Ah, hau da, basoko kanpagentu da ikusten, no? hemen Hau eraiki ostean, eh, landetzeko aukera izan dut ah, Arropa merkatu, nintxe nintxe, nintxe, la not ¿Te mide emindik aurrena Bo, lagilea jartzen duan egon Bat eta bat ikin Ba, arropa saltzeko aukera esan hau, hemen eh, ikusi edo egin ikusen duzu eh, erramita falta zaizkit, amar Eginerako guztia dauka, baina erramita falta zaizkit, hemen eh? Inartuta dauka, terustuko Zoi, merkatuan Erramintak Merkatarik zuko ez eh. Ero zinventario bade iritsi arte tránh để thở What was he doing?

kitxea dauzkazu Eta kitxa Egurra beste dut, ba, hori bat dut Mintegian eukiko dut, ez dago mm. Mostuko dute ez da, bai, bai, bai, bai, bai, bai,

siento que va a caer falta aceite. No, da mea. Haría bildu, ta bildu. Arriba está. Fruto de avanzar. gustaría ropa? Zer dut, bakarra ere egitzen. Oh, bakarra ere egitzen. Opai. Eh. Bai, duro goita mar, ez dago eskia. Eh? Eta ikusiko duzu, arropa saltzailea ikintzen duanean denean, hemen egin gondu gora, 그렇다고 이상한 나 얘기들이 Ba, bai, baina lortzeko... Den da, ereki horko ez? Ezer, sí ha faltado Seguro es que me dijo. Mm. Catherine Mari. Esta es Mario de Catherine Zara. By Mari. Va, etxearek arte ez da mugitzen no son se ha falta da, Está Catherine, no dantzalea.

gero... ez da garrantzitsua ez da garrantzitsua ez edo harpa daut harpa daut ez da ez da Vamos a por a mañana. Oh, das ist genial. Ja. Bueno, bueno, bueno. Eso, es que... hoxe da. Nire erdiaroko herrizka.

Joka salmenta posturik. Bueno. Hau amaitzen denean eta ikusten dudanean e... Jendea bat datorrela, ona erostera. Partia amaitutzat eman gaur. Hende montra ere ikutzaileak. Zupi ginen zara. daerah ke Senayan nah, sono na encima uso la ropa di Keosis pa Eta bestea hori Zure bai Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver la en よちょっと今うちのワンないがねやねらっしゃいそらしきはいそうちやだなそう dua squad aja mending strategi yang este este viejo ya oh oh oh me Eri bai, guzti zu, eh? Gauza batzu ditzuli gabe daude. Baina adibidez, hau, termino hau, ba, ez zegoen e, itzultzeko modua. Zer dute joku amaitu baino lehenago jarriko dutela. Venga, launak. Eta asko, ba, amar. Hori hori. Binaka, binaka. irela bost, sei, zuzi, sortzi, beratzearen etxean. Hau, artilea egin da, egin da, egin. Eh? Ah, Nola ba?

Eki gertu daude, azkarro egingo dute Ba, ba, ba Hau ze Urrengo bueltan jaukatuta Eh, Fredich? Zona eta lehenago, eto? Oh, listo! Zeizu asko falta Animo Ningo ez bestia, ondo ez da si te saber de nada en posible posiva. ¿Qué tu venda hoy? Joder. Mira, quizá el sign. Eh. Freddy, checarte en ella. Qué burra. Venga. Venga, muca tu de qué está?

Onegina postasuna iguko zait Gitarra garri du Etxe bat Obetzen ari dira eh, eh, Eta besteak bat Eta beste bat, iru Amen, amen ari Eta Eta Eta Eta Eta Eta Eta Eta bainera eta lako gauzak honek egurra biltzeko biltegi bat ze herriak ikusten duzu bizitza dukar azkenean <laughs> polita da eta izan berrean oso karratu da bakoitza mm, ondo kokatuta eta normalean oso kuadriko latu egiten gara ba, lurra eta terrenoa ondo aprobetsatzeko

Suposatzen dut nahi izten denean ja betuko zaidola hori Bega, hau ere Itzuli gabe dago baina Ez dutelako jarri Itzultzeko moduan Eta hau da nire herria Eta ok, zen ikonimoz Bajo cosa bolita, eh. Eh. Hay dos efectos a ese Deep of Field de Chinga en inglés. Bueno, Gertuqua la uso en Uta. Runequa. Un Ikusi, lo alderan, si se une esta cámara en adio esan ikusten da eh, lausua Hemen argi dago, argi dago Talderantziz Gerturatzen zau zen inian Argitzen bezala ba Ha, ah, bera, gure erritik ertatzen den bidea Handi joa <laughs> Ba, joko apolita, gauza asko falta izkioa indik, eh Ba, kleroa, noblezia, Baina suposatzen dut. Mendik eta... Ba ez da egit. Azaro alderako asko aurreratuko dutela, egin bukatu ere. Eta bai. egizu matera ino garatzeko asmo bukaten, baina dakite... Baklero eta noblezi egon modela, eta gero. Probatu izan dut gaztelua eraiki, eraiki ostea, baina ez daukazu erregeri, ez dago nobleziarik Elizare daiki noen da ez dago apaisik ez etortzen edo ez daukazu inor apais e, eh, izendatzerik ordan Bueno, itxin beharko hori guztia garatu dezaten Ja, bueno, ez da zuen, ja, erritarrak erotatu Ez handia badokate Ja, bauka langilirik bien Bueno, a así en área. Es que acaba de área y me esto no No, no, no, macho, bikote hau, ate sinke bada, salerako terabiltzeko Txorakiri ez da ez du nungo alderik egiten Floreio, bosterekin desblokatuta Mira, eta hau da garrantzitsua, eh? gari etxaldea, izerrota, okindegia eta ogi merkatua. Hori, kera ikitzea. E, ogia oso preziatua da eta hogiarekin e, eh, salerozketa handiak egin daitezke. Bideko seinalea, ba, ez dira, dekorazio da. Ba. ba, herria hola txukuntzea eta bolita jartzea guztetzea egin entzat, ba. Esan hori duki jada asko ez da. Baina dut, behit, zuaizka, zuaizka peingarriak, bideko seinalea gero daude bestelako esia dipela gauzak benetan ez tokatena eningo balio erantzile baina o, dek, dekoratzeko espada ba honekin utziko zaituzte hau da nire erdiaroko herriaren astapena eta Foundation entza eginiko ba, gameplaya. Espero gustatu izango zizuela, eta beste bat arte, aio!